Are you ready?「ああ涙で空が霞んで見えるの」「愛しのあなたはもう過去の人」「今はあなたじゃなくて見つめていくと決めたの」「心まで揺らしてくれるが私は恋しいの」「それでは聞いてください」「ラブステレッド恋物語」 チチチチ